आप देख रहे हैं गमासा डॉट कॉम और मैं हूं आपके साथ बाबी शपाडे जी और हाँ, चलते हैं बॉलीवुड की कुछ खबरों की ओर जिसमें नाम शामिल है कृति सैनन का कृति सैनन अपनी हॉट पिकनी पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी चर्चित हो रही है कई फिल्में हिट कर चुकी है नए चेहरे के साथ बॉलीवुड में उतरने वाली कृति सैनन ने कई ऐसे हॉट बिकनी शूट्स करवाए हैं जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं देखिए इन साझा कुछ साल पहले अपने नए चेहरे के साथ फिल्म में एंट्री करने वाली कृति सनन फिल्मों की दुनिया में तो हिट रही लेकिन एक तरफ सोशल मीडिया पर अपने हॉट बिकनी अंदाज को लेकर भी